Esta silla vacía, bueno, si todavía no te animaste a hacer el ejercicio, lo que tenés que hacer es enfrentar dos sillas. Una mirando a la silla vacía que estás viendo ahora, a ver qué surge, quién aparece. Cerrar los ojitos, volver a abrirlos, inspirarte con la silla vacía. ¿Quién vendrá a visitarte? Dejar la, intriga, la expectativa, y, darle paso a la sorpresa. Mirá quién vino, quién vino a hablarte, qué vino a decirte. ¿Viene acaso a pedirte perdón? Por ahí aparece alguien que dice, por favor, hija, perdóname. O alguna persona que haya pasado por tu vida alguna vez y sin querer te haya dañado. ¿Quién se presenta? ¿Quién viene a pedirte perdón? ¿O quién viene a darte la oportunidad de que vos pidas perdón? que vos estires tus manos y sientas que estás abrazando o agarrando las manitos del otro, ese que tenés ahí enfrente, ese ejercicio de sentir que frente a vos hay alguien y que podés tocarlo y tocas las rodillas y tomas sus manos o sentís la caricia de alguien que tenés frente a vos, la caricia en tu rostro, a ver. Puse la silla vacía y se me vinieron un montón de caras en mi cabeza, caras de mis amigos. Y la que me vino la cabeza es mi amiga Silvia, porque como yo estoy sensible, yo no, pero yo no me dejo acariciar, yo me doy cuenta de que no me dejo acariciar. No se deja Que yo freno, porque la gente que yo sé que me quiere a la que yo quiero, eh, tienen como miedo de acercarse porque yo cuando estoy con una situación como la que estoy ahora, medio como que me aíslo. Me acuerdo que estábamos en su dormitorio y yo me quedé dormida llorando y ella me acariciaba la cara y la cabeza. Creo que debe haber sido una de las pocas veces que yo me dejé acariciar. Qué bárbaro. Mm. Esa última declaración es la que mm, tanto respeto. Qué bárbaro, hijo. Eh, ese silencio, ese hueco, esa soledad, ese trabajo tan íntimo, tan vos con vos, eso quiero que experimentes. Que vos también puedas declarar, como recién Diana, en una reflexión, pensar que yo no dejo que nadie me acaricie, que debe tener abrochada la caricia con el llanto,